तो हेलो हेलो गाइस कैसे आप सभी लोग welcome back to a new video और गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कर्सर को कस्टमाइज़ कर सकते हो फुली कस्टमाइज़ अपने हिसाब से तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो गाइस सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र खोल लेना है और उसमें मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो वो आप उस पर क्लिक करके आप इस साइट पर पहुँच जाओगे तो अब आपको क्या करना है यहाँ से डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के लिए आपको प्रोफाइल बनानी है उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड सिंपली पे दबा देना है और उसके बाद फ्री डाउनलोड आपको ले लेना है और डाउनलोड नाव पे दबा देना है ये दबाने के बाद गाइस ये डाउनलोड हो जाएगा जिप फाइल है इसके बाद आपको इसके एरो पे क्लिक करना है एरो पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है शो इन फोल्डर ये क्लिक करने के बाद आप आपको ये ज़िप फाइल के पास पहुंचा देगा आपको बस इस पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है एक्सट्रैक्ट कर एक्सट्रैक्ट को गाइज हमें होने देना है उसके बाद ये एक फ़ोल्डर खोलेगा जिसमें सारे इसकी आ, वो होंगी सारे कर्सर डिज़ाइंस होंगे आपको यहाँ से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेना है लेकिन वो काम अभी हमारा नहीं है अभी सिंपली हमें जाके सर्च करना है कर्सर सर्च करना है और यहाँ पे एक फ़ोल्डर होगा आपको उसको सर्च करना है हर पीसी पे ये होता है तो यहाँ पे आपके सारे कर्सर्स होते हैं जो भी आप यूज़ करते हो तो सिंपली आपको यहाँ पर इसके बाद आपको क्या कर लेना है आ, कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है जैसे मैं आ, ये वाला कर रहा हूँ थोड़ा ग्रीनिश सा जो है ग्रीन रेड वाला कॉम्बिनेशन ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कॉपी कर रहा हूँ इसे इसे कॉपी करने के बाद आपको वापस वहाँ जाना है कर्सर्स पे यहाँ पे गाइज आपको कर लेना है एक क्रिएट और फोल्डर का नाम गाइस एज़ यूजल आप कुछ भी रख सकते हो it's always up to you मैं यहाँ पे रख रहा हूँ माय कस्टम कर्सर्स ये आ, नाम करने के बाद आपको क्या करना है सिंपली आपको इसके ऊपर इसके अंदर क्लिक करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है जो आपने सिलेक्ट किया था जो आपने कॉपी करा था डिज़ाइन अब आपको क्या करना है सिंपली आपको जिसे मतलब आपको कट करना है कट कर सकते हो तो गाइस अब आपको क्या करना है आपको स्टार्ट बटन पे जाके कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है कंट्रोल पैनल पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके सारे वो होते हैं तो यहाँ पे आपको माउस पे क्लिक करके पॉइंटर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पहला वाला सिलेक्ट कर लेना है जो नॉर्मल होता है फिर ब्राउज पे करना है और जो आपने फ़ोल्डर खोला था उसको खोल लो और वो डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लो इसके बाद ये आपका हो जाएगा लग जाएगा आपको अप्लाई दबा देना है तो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा माउस का हो चुका है तो ऐसे आपको जिन पे भी आप करना चाहते हो उनको सिलेक्ट करो ब्राउज़ पे दबाओ और गाइस सिंपली इस वाले डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लो तो गाइस मैंने एक टैग सिलेक्ट पे किया था और मैं एक करने जा रहा हूँ लिंक सिलेक्ट पे इस पर ब्राउज़ और फिर ये वाला सिलेक्ट और अप्लाई अप्लाई के बाद गाइज़ आपको कट नहीं करना आपको सीधे ओके पे दबाना है और गाइस इसी के साथ हमारा माउस हो गया है फुली कस्टमाइज्ड तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो गाइज़ बाय बाय